لا يحل الكذب الا في ثلاث ان يحدث الرجل امراته ليرضيها وان يكذب في الحرب ويكذب ليصلح بين اثنين صدقت يا سيدي يا رسول الله الكتاب المقدس كله قائم على أنه الكذبة خطية ما فيش حاجة اسمها كذبة حلال ده بس في الإسلام في المسيحية ما فيش حاجة اسمها كذبة كبيرة وكذبة كذبة بيضة وكذبة سوداء الكذب هو كذب خطية نعم في كل الأحوال هو كذب خطية وعليها دينونة وعليها دينونة